Pogi muna bago tumira. 嘞。 Nilalabas ang mga Idol, kamukha mo si Flowji. Oh, I'm a ticket too. Remate, Carlos. do have a timeout. Decide not to use it. Way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot! With six tenths of a. <laughs> no, no, no, no. <laughs> Pag buhaya ka sa basketball, dapat nakapokus ka lang yan sa kabuhayahan mo. Bakit mo pa kailangang ipasa yung bola sa mga kasama mo kung pwede mo namang itira? Buhaya ka, di ba? Itira mo na lang. Ha? Kasi yung mindset mo, magaling ka. Hmm? Yan yung mindset mo eh. Magaling kang kupal ka. Na sobrang galing mo, naiinis na yung mga kasama mo sa'yo. Pero okay lang yan. Pagka-inbound ng bola, pagpasa sa'yo, kahit sa court, itira mo. Hayaan mo sila mag-rebound-rebound dyan. Ang importante ikaw nakatira ka. Bakit mo pa kailangan ipasa? Hmm? Wag na. Wait for it. <laughs> daya. Kapag buaya ka sa basketball, dapat nakapokus ka lang yan sa kabuhayahan mo. Bakit mo pa kailangang ipasa? Lang ang malala, nadapa ka, tingala. Sa kapunta, to the mood, road trip, room room, stir stir, zoom zoom, sa fake, room room, mga mata, namumula. Siyempre, pag humble ka, yung mapapakita mo na highlights, yung nagmintis ka. Kasi sabi ni Coach Mabs, dapat humble ka lang daw, wag lumaki yung ulo. Panalo